Thank you. دار مزين الحلار علي مزار الدحميس دار مزين الحلار علي مزار الدحميس دفات الدار فيك الدار يمشي كيف بين الدحميس دفات الدار فيك الدار يمشي ننساه ننسى دار زراد تندم كل عالم تطرق الوضاح والحفظ يزيد ما ننسى في ايام تكركيس الحلة في البرد تخلق النول رياح البريس هاي واقرأ لي تفرق حزم في هو مقيس وكان السيد تتب دخلاب تنسى داقب بزار رقص دار مشي على الحلار ولي مزال الدحميس راوي ما نمشاوي يسوى فق الدار مشي بجاوي مشي محذي حد الله عند منين خويس الداوي دار مشي ودار الدريس وحزين ذيك الدار لقي هي دار عليك الديويس وترحميس البال في دارك معالم بيانيس غير انا وحزم المنوتي مكثر فيا المقاويس دار مشي للحل عار عليا مجال الدحمي زبر درب قدار مش da sada لكن بطن العقيق سلام سلام وين نبت في راقي ونام وين بالعراق في حرمتم علي وهو محلل وحلتم التعريب وهو حرام وحلتم التعريب وهو حرام حرام إذا ميزت ريح الصبا غر عبالة ولا سجد والقصور ولا سجد والقصور حمام حمام ساكنة يا خيام الشيخ عودكم غدا مع لفظكم غدا مع لفظكم كلهم بطبق أخي جد الحال كلهم بطبق أخي أخيك أنت وما مضى من مطرب ساق معه بالزمان الحالي ساق معه بالزمان الحالي ساق معه بالزمان الحالي ساق معه بالزمان بالزمان مدى بلوغ مداكما أضحى يكذب لسان الحال لسان الحال أضحى يكذب لسان الحال لسان لسان لسان لسان تبارك الرحمن فيما نلت مع ابي بمزيدي نعتح لكما والحالي بمزيد نعتح لكما شريط الطلحاي وديار بعض بسراد ومنزل حشيت بطحل عبيد افتري ببط انا ولا الهاتي مسكين خالق عنده وخلط سابي والخطر والله وضلعت صرايب ودخلوا تخيلت أجار وفم حسين يبات ومصب البهرة وقليبات البهرة ومناج الأرباط الزرق والحفر ومبيات غرد دون منين ملاط أول خالق عنده ملاط السابي والخدل يغزين وضلع ورزق حكم فريات والعدل وقرايد ويف من حرتن في المقسم مقسما نربط الخط والعدل بالمن شبات العدل مرقب تنصلط هذا والهادي مسكين خالق عنده وخلط السابي والخط الأخزين لا إله إلا الله لا إله دم العين اليوم بلا فيه جميل ولا سبت القتيل فرض السيل ولقبيل عليه فرض السيل بلا فيه بلا فيه جميل تقعد الحل سهاني تجي لاجي عم عدوضاني ما ما متفقد شي ثاني والله تايب دق يا الجليل وحشلي ثاني ماني نسيت فقدت ذقين دهر مقيل الناس تحاني حر الصيد وتبدا مقيل صار متقاني هاني ما بالصيف رحيل هاني الخضار وهاني وظل متلاحق القبيل عيل بكيلك العين راني طايتك لا نفسي بكي والسيل دم العين اليوم بلا فيه جميل سبت القتيل فرد سيل القبيل فرد سيل بلا فيه زينب والرباب واسكت ما بين تلك الرهاب واسكت ما بين تلك الرهاب بين بين بين بين بين قد رأى مغربا تبارح برقد الأحباب بتبارح برقد الأحباب نغمات ترجع المرعى ولاد التصابي لعهد لعهد لعمر التصابي إذا الشيخ تستلاك لها بين ألحان قسان العذاب بين قسان العذاب بين العذاب بين بين الحال العذاب لا أسمعنا أسماعنا بحمية قد مشت في العروق والأصب لذ لي سماعها كمثل تراب بعد العين أو كمثل ماء الشباب قد تركنا لصلاة كل صوت لغيان الأغشاب والأعراب لغيان الأعشام والأعراب لقد نسينا غنى من حليم وفريد وصوت عبد الوهاب فريد فريد فريد وصوت أطربتنا أنغام قد سمعنا دعونا في المحراب صوت مدام ولكن نطم من سوى العذاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كانك حيرت شنو مرفوع عند بياض بياض يصوع لك حي داير في طلوع وطلع فوق عاد غفافير عاد ظلالك حال ظلوع تشنو القرد وتشنو داير آه، عاد عندي من ذاك النوع تشنف صرابر بعدتني يركب الدماس اللي مضلوع بالشيء الابيض من دحرير كيف الدماس اللي مضلوع بالشيء الابيض Star. Ah, I burn God. جلا عيط ليا Allah.